udah. Wih. Orek. बिल्कुल हॉट तोड़ दियो मैम मैं तेरे को जानबूझ के डाया वरना तो मैं अच्छा हूँ ठीक है अगर आप अभी सब्सक्राइब कर दोगे लाइक कर दोगे तो यार मैं जीत जाऊंगा इसे क्योंकि यार अभी ना मैं अभी इसके साथ गेम खेल रहा हूँ इसे क्योंकि मेरे को जीतना मैं बार बार हारते यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो फिर मैं जीत जाऊँगा A A W A W A W oh my god ये इम्प्रेसिव uh, अगर मेरे ओ oh या हो गया थैंक यू सब्सक्राइब किए तो हेलो गाइस वेलकम है आपका मेरे चैनल में वरदान की तो भाई आज हम खेलने वाले हैं रेड डेड रिडेम्पशन 2 का पार्ट oh मेरे को पार्ट नहीं पता पार्ट मैं टाइटल में लिख दूंगा आज हम खेलने वाले ये मैंने बोल तो दिया तो वही अभी हम ये क्या है माइका का करे क्या तो माइका क्या करते हैं दर आस्किंग माइका अच्छा डे अब जेल से निकालूँ जेल में जाते ही कि भाई ये ओए इसका नाम क्या रखूँ मैं अपने घोड़े का कुकड़ी कुकड़ी हाँ इसे कुकड़ी नाम पसंद आया <laughs> पे किसी की आवाज आई क्या हुआ क्या हुआ भाई क्या हुआ हम अच्छे बच्चे हैं भाई बेटा ओए ओए गाइस जाके बंद करो जी यार निकालना पड़ेगा Venom let's keep this between us सबको पता चलेगा भाई You saved my life. I owe you. Got that right. I do. वापस जाते ये रहने वाला मैं बीइंग अच्छा बच्चा इन रेड डेड रिडेम्पशन 2 क्यों अब तेरे को क्या हुआ Stop, please stop. Oh, I beg you. कौन है कौन है कौन है Oh, I'm in bad sorts here. I took a little jolt and have managed to get myself hopelessly lost. I am staying in Strawberry. If you could just guide me back. मैं भी स्ट्रॉबेरी जा रहा हूँ चल अरे Oh, thank you, thank you, sir. Well, मस्का मत मार चले बैठ मैं कितना बार लिखूं बीइंग अच्छा बच्चे इन रेड रिडेम्पशन 2 चल बैठ बैठ None of this is familiar to me, but it all looks the same, so बैठ रहा है कि नहीं बैठ What are you doing out here anyway? Clearly ain't your चल natural चल ना बैठ Are you sure this is the right way? हाँ हाँ A few moments later जल्दी से चलो हाँ तू जा सकते है ना तेरा रास्ता इसे यहाँ से फुल घर तक छोड़ के रहो क्या आजा पुलिस ने सुबह अगर आ रही है फुल मेरे को सनसन देखना था वो सन आ रहा है आजा आजा You seem quite the resourceful sort, sir. If for some reason you plan to spend any time in Strawberry, you may want to look into that gabbing mayor. Something is definitely off with him. ठीक है जाओ. All right. Keep चलो स्ट्रॉबेरी वैसे मस्त लग रहा है खाने को भी मिलेगा मेरे ख्याल से इधर स्ट्रॉबेरी uh, पहुंच गए हम जेल पता नहीं माइको को भी गया हमको माइका को लेना है यार जल्दी से A few moments later. Thank you, Sharon. क्या हुआ Arthur, Arthur. हाँ वापस जाएगा जेल में वापस जाएगा जेल में Had a good time. Moments later. शायद बम लगाना है बम लगाते काम करते तो बम पड़ा मारे बम तो होना चाहिए शिट यार बम भी नहीं पड़ा है गजब बेचती है नहीं पड़ा है गए हो जल्दी जा जल्दी से भाग भाग भाग भाग मेरे मेरे इतनी देर के लिए नहीं आऊँ जल्दी से तेरी खांसी का मेरे पास टाइम नहीं है बताओ खाने का मनी मनी को भूख लगी हूँ डाय, मैं डायनामा हूँ मस्त जोक मारा रे ये हंस रहे हलकट हंस गजब बेइज्जती है Don't go that way. Let's get the hell out of here. Fight the that shot. Trust me, Morgan. Trust you. Let's get out of here. You have finally lost your damn mind. भाई यार एक तो शूटिंग नहीं हो रही है मेरे से. I should have left you to hang. हूँ मैं तो शूटिंग में अच्छा नहीं है मेरे को तेरे को अपनी जॉब से हटाना पड़ेगा मतलब डच को बोलना पड़ेगा तो अच्छा ही नहीं है बेटे आते यार तू तो कितना गंदा है तेरे अच्छे तो मैं कर रहा हूँ शूटिंग नहीं करनी आती का अभी वीडियो में नहीं गई छोड़ मरते हैं तो अच्छा ही नहीं है कभी बीजेएमआई नहीं खेली रखते है किसी सिखाया नहीं देता बीजेएमआई खेलना तो शायद वाली आ ओ उसे ए ए ए नहीं नहीं नहीं नहीं चलो तो रुक जा ओ बेटे कहीं मस्त मार रहा हूँ हेडशॉट नहीं बड़ा ओए बॉय कहाँ है तू बॉय चल बॉय नहीं ककड़ी मत लाओ तौबा तौबा तौबा थारा मूड खराब कर दिया ah, भाई मैं ये गया पक्का ये बंदा गया अरे भैया जी जड़ाई दी अपनी जड़ा स्नेक लेट्स गो ब्रो और तुम्हें क्या लगता है बेटा दिलाई होनी रही व्हाट अभी मजा आएगा ना बीडू हाँ तू जाना ओ बेटे मैं पक्का डायनामो उठा पिछले जन्म में नहीं डायनामो तो अभी भी है अरे भाई क्या कर रहा है मेरे हॉट को गिरा देगा तेरे को करना भी आता है फाइट करनी नहीं आती क्या आ, भाई तू माइका को मार बस मेरे को मारने का नहीं हम कोई हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई वाक्य बजाया जाता है भाई तू नहीं मार दे तू डर तू लड़ने में क्यों नहीं गया हॉर्स में तो अच्छा बस चल जल्दी से भाई भाई भाई भाई that is our today's video मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक आए हाय कन्फ्यूजनिंग हो गई तो भाई तो भाई मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय आई नो मैं रेजिडेंट एसम्पन 2 के एपिसोड हो से छोटे छोटे डाल रहा हूं लेकिन फिर भी मैं छोटे छोटे ऐसे डाल रहा हूँ क्योंकि ताकि धीरे धीरे ख़त्म हो जाए चलो भाई तब तक के लिए गुड बाय